thank you नमस्ते गाइज गुड मर्निङ है सबैजनालाई उहाँ चाहिँ टङ्क दाई अनि त्यसपछि तपाईँहरू रोमनी आउँदै हुनुहुन्छ नि वेलकम छ सो आज चाहिँ हामी क्यारिफोर भन्ने मलमा जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको ब्रान्डेड सामानहरू थियो सबै थोक पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ हुने नहुने सामान सबै थोक पाइन्छ सीमित सीमित सेवा भन्ने एउटा ब्रान्च खोलेको छ त्यसबाट नेपाल पैसा पठाउँदा चाहिँ एकदम सहज सजिलो र चाँडै भर पर्दो भनेको छ त्यसबाट आज म पठाउँदैछु र त्यो तपाईँहरू सिबियु हुनुहुन्छ भने के अरे क्यारी फोर भन्ने ठाउँमा छ सो तपाईँहरू पनि त्यहीँ गएर तपाईँहरूलाई सीमित सीमित सेवा कहाँ छ भनेर थाहा नहुनसक्छ सो क्यारी फोरमा छ ठ्याक्कै क्यारी फोर मलबाट भित्र इन्ट्री गरेपछि त्यहीँ होस्टन अनि त्यसपछि सिमी किसिमको सेवा छ सो त्यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो चाहिँ आज सो टङ्ग दाई चाहिँ एकदम क्वाइट भएर हिँडिरहनु भएको छ अलि अब भाइ बोलिरहेको बेलामा के बोल्नु भनेर हो ठिकै छ एकदम हामी नेपाल चाहिँ यहाँ आएपछि हजुरहरूले पनि कसरी पैसा पठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ आज भाइले चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छ यसो हाम्रो भाइको च्यानललाई चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला तपाईँले अरू अरू नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू सिबियुको भनौँ रोमोनियाको हरेक चिजहरू भाइले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनेछन् अरू के भनौँ त त्यही हो अब भाइलाई माया गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब र लाइक गरेर योभन्दा अरू भिडियोहरू पनि हजुरको माझमा छिटो पुगोस् त्यही हो सो अहिले चाहिँ हामीले ट्याक्सी लिइसक्यो क्यारिफोर मल जाँदैछ एकदम बाहिर चाहिँ एकदम चिसो छ यहाँबाट चाहिँ यो ब्रान्च ब्रान्चबाट रेकर्ड नेपाल सोध्नु न सो यहाँ चाहिँ सानो को बाह्र ल्याउँछ है अनि त्यसपछि अर्को सानो कुन चाहिँ कम दस टु